うんそこそこ 如果。 うんそこそこ愛すめもう終わりましたよ万事の運命は消し去られる定めなり 荒波とに消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ 教えてくれ私努力の成果を試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい この程度じゃ足りないわもっともっとだ終わりだ挨拶はもう終わりましたよ指揮官教えてくれ 道理。 こそこ進めもう終わりましたよの運命は消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい この程度じゃ足りないわもっともっとだ 教えてくれどして油断 Your fault. 三国。 そこそこ努力の成試す時です消し去られる定めなり と共に消えなさい 戦闘は試験と同じ戦火一最進めもう終わりましたね汝の運命は消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい ギガ教えてくれ私は まさかどんどん回しんけしたゃダメがいい そこそこよし努力試す時です消し去られる定めな荒波と共に消えなさい 消えなさい挨拶は終わりましたよ指揮官教えてくれ 術はもう努力の成果を試す時です消し去られる定めなる荒波と共に消えなさい 足りないよもっともっとだ 教えてくれもう終わりましたよ、ね、何の運命は消し去られる定めなり とともに消えなさい当たれこの程度じゃ足りないわもっともっとだ 戦闘は試験と同じ phút どさかして油断した方がいい そこそこよし努力の成果を試す時です消し去られる定めなり とともに消えなさい 戦闘は試験と同じ戦もう終わりましたよ汝の運命は消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい 戦闘は試験と同じ こよし努力して試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい 白露型駆逐艦シグレタ戦闘は試験と同じ戦火一 状態良好行こうんそこそこ愛進めもう終わりましたよ、ね、汝の運命は消し去られる定めなり 荒波とともに消えなさい 節はもう終わりましたよお安いご用です 物はもう努力のせ果を試す時です消し去られる定めなり荒波とともに消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ りましたよ 試験と同じ1回あっ れる定めなり荒波と共に消えなさい 挨拶はもう終わりましたよ戦闘は試験と同じもう終わりましたよ何時の運命 消し去られる定めなら荒波とともに消えなさい荒波ととに消え 週従順1号私が強いのだろうかそれともよし努力して試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい この程度じゃ足りないよもっともっとだ 指揮官教えてくれ私よし努力試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい 教えてくれ私はあと油断したがいいですね力を見せる状態良好 状態良好行こうなんと奥義にした方がいいですね聖なる光を私に力をいいですねなんちゃって

もう終わりましたよ汝の運命を消し去られる定めなり当たれ荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないもっともっとだ 強いのだろうかそれともよ努力の成果を試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい に消えなさい挨拶はもう終わりましたよ指揮官教えてくれ私はあと